Всем привет, и это я, Busy Miami. Поздравляю вас с наступившим Новым Годом. Как я уже рассказывал в Дискорде, в посте на Ютубе и в Телеграме, прошлый год был реально чудовищно ужасный. Он изменил мою жизнь, изменил, возможно, ваши. Я рад, что сейчас смогу говорить это и рад Новому Году. За прошлый год на канале вышло мало роликов, но произошло довольно-таки много изменений. Прежде всего, Рекордные цифры на видеоролике про Vice Первые 100 подписчиков. И потом уже целых 200. Спасибо вам большое за это. Была и плохая новость, это страйк на мой видеоролик. Было обидно, я не смог его вернуть через апелляцию. Подробнее об этом вы можете узнать в Discord сервере. Какие же планы на канал будут? Я, честно говоря, прогорел. Абсолютно не знаю, что снимать да и учеба у меня идет. Вряд ли видеоролики будут часто выходить. Но я заметил, как всем нравится рубрика «Музыкальные видео». И на благо вам я могу ее сделать активной. В 2022 году было достаточно много стримов в Твиче, но, к сожалению, а, их никто не смотрел. В общем, идей на данный момент нет, но они обязательно когда-нибудь будут. Желаю вам в новом году мира, здоровья, хорошо отменить новогодние праздники с семьей или же с друзьями, получать удовольствие от зимы, удачи и всего-всего наилучшего. На этом я свое разговорное видео заканчиваю. С вами был Бизи. Всем пока!